هاي قدامنا باقي باقي قدامنا باقي قدامنا باقي واحد اثنين اضرب اضرب اضرب عاشوا ما محظوظ في الرزون والله العظيم طلعت وانا مش عارف ان الرزون عندي مسيره I need a weapon. حتى بتفتحش الشنطة بس الشنطة ما بتفتح لا اله الا الله ما بتفتح الشنطة اصلا كتاب ما بتجاوبه في الشنطة که